ты находишься в своей последней прошлой жизни. Угу. Оглядись, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, кем ты себя ощущаешь? Женщина. Женщина. Замечательно. Посмотри, пожалуйста, на свои ноги. В чем ты обут? Сандали какие-то. Сандали. Угу. Это сандали современные или какие-то старинные? Да нет, это какое-то какое такое время. Где-то я нахожусь угу. в городе, причем угу. очень похоже на ну, небоскребы такие. Угу. Замечательно. Прям в эпицентре угу. города. Да. Лучки. 30-е, э, наверное. 30-е годы. Хорошо, замечательно. Эта женщина, а, кто-то сейчас окликает по имени. Послушай, пожалуйста, как тебя зовут? Мишель. Мишель, замечательно. То есть это, скорее всего, страна, наверное, Франция, да? Не пойму, то ли, mm. то ли Штаты, то ли... Mm Ну, ничего страшного, хорошо. Скажи, пожалуйста, а как она одета? Огляди себя, пожалуйста, со стороны. Так, такое легкое разноцветное платье, угу. большие такие так. цветы. Угу. А, ну, на... Как это называется? С... Не как сарафан, а как, угу. потому что сарафан. Ну, хорошо. <laughs> Не знаю, как там а, называется. Замечательные. Волосы длинные? Нет, прическа такая, ну как под каре, но не каре. Угу, понятно. Светлые волосы, Хорошо. платье ниже Хорошо. колена, легкое. Замечательно, замечательно. А волосы какого цвета? Светлые, блондинка. А как ты ощущаешь, сколько лет ей? Лет 26-28, угу. так молодая. Так, замечательно. Она замужем? Э, как? Нет. Нет, она свободна, Свободна, да? угу. ветер. Так, детей у нее тоже нет? Нет. Нет, а родители? Родители. Угу. Ну хорошо. Скажи, пожалуйста, а что она делает в этом городе? Так, что надо делать? Ну хорошо, давай пока не это не думай, давай мы оставим это событие и перенесемся с тобой э, в, э, чуть э, дальше э, в одно из важных событий. Угу. На счет три ты окажешься в этом в одном из важных событий. Один, два, три. Оглянись, пожалуйста, вокруг. Угу. Стол большой, много да. людей за столом. Угу. Она тоже сидит. То есть похоже на какой-то банкет, большое такое помещение. Угу. Затемненный свет. Так. Э, ну, ходит какое-то высшее общество. Угу. А какое место она занимает в этом обществе? Ну, просто сидит за столом. Угу. Сижу за столом. Понятно. А, и похоже, это как светский прием или что-то такое. Угу. И, а, видимо, родители, что ли, хотят меня с кем-то познакомить. Угу. Замечательно. Она волнуется? Нет, нет, она такая угу. очень коммуникабельная такая. Да, замечательно. всяких зажимов. Угу. Ну хорошо. Угу. Оставим это за событие, где нас хотели познакомить, и отправимся дальше угу. в очень важные события для Мишель. И на счет три ты окажешься в этом важном событии. Один, два, три. Оглядись, пожалуйста, вокруг. Какое-то место очень высоко над землей. Угу, так. То ли это очень высокое здание, то ли это а, вот в, дирижа... в дирижаблях вот эти вот были. Понятно, понятно, mm. понятно. То есть это не здание, а это то, что вообще над землей ну находится. Ну да, да. Так, замечательно. Ну, это довольно комфортное помещение. Угу большое. Так. И что Мишель делает там? Ей делают там предложение. Угу. Замечательно. Посмотри, пожалуйста, на мужчину, который делает это предложение. Ну, такой молодой человек, симпатичный, угу. правильное лицо этим черты лица. Угу. Такой как фраг, костюм. Угу. Очень хорошо одет. Замечательно. Он ей кольцо дарит. Как он ей Да, да, да. Угу. Скажи, пожалуйста, а Мишель, она ожидала, что ей будут делать предложение? А, ну, конечно. Конечно. Думала об этом. Какие ее чувства одолевают? ну, не то чтобы ожидала от него, а сама по себе ситуация предполагает. Ага, понятно. А Но она не сильно удивлена, как бы, да. этим, что, то есть, ну, угу. хорошо, там. Да. Она счастлива? Ну, в принципе, такая по жизни. Угу. Замечательно, замечательно. Давай мы оставим это радостное событие угу. в жизни Мишель и перенесемся еще дальше, тогда, когда прошло уже время. И на счет три ты окажешься в этом важном событии из жизни Мишеля. Один, два, три. Угу. Посмотри, пожалуйста, расскажи, что это за важное событие. Ну, дальше ничего не было. Угу. В смысле, э, там, собственно, жизнь закончилась. То есть э, этот дирижабль потерпел крушение? Ну да. Понятно. Хорошо. Давай мы тогда сейчас, э, то есть э, это был последний день э, Получается, да. Получается так. Хорошо. Тогда посмотри своим взглядом а, на тело Мишель. Оно вообще есть, это тело? Нашли? Ну, есть. Как, ну, <laughs> все, что осталось. Хорошо, понятно. И сейчас ты должен довериться себе и отправиться в свой родной дом. Угу. Замечательно. Оглядись, пожалуйста, вокруг. Ты находишься в своем родном доме. Посмотри, пожалуйста, тебя кто-то встречает. Да, наставник уже рядом. Так, наставник рядом, замечательно. Тусовка началась. Так. Как его зовут? Во-первых, мы приветствуем его, то, что он пришел к нам. Я его сердечно благодарю. Спроси, пожалуйста, как к нему обращаться? Так и обращайтесь наставник. Угу. Благодарю. Скажи, пожалуйста, как ты себя чувствуешь с ним рядом по вибрациям? Ну, узнаю. Узнаешь. Свою родную. Угу. Замечательно. Хорошо. Я благодарю тебя. Спроси, пожалуйста, у наставника, как проще разговаривать с ним? синхронизироваться, чтобы ты с ним синхронизировался. Да, синхронизироваться. Угу. Тогда я прошу вас синхронизироваться и поговорить через твой речевой аппарат. А, ну, для начала лучше сходить про здоровье, угу. чтобы было проще. Хорошо. С телом работать. Угу. Хорошо. Давай мы попросим его, чтобы он нас отвел храм здоровья. Угу. Синхронизация прошла, ну, как угу. бы все, все угу. Замечательно. по ходу дела. Вы отправляетесь в храм здоровья. Угу, уже тут. Угу. Замечательно. Хранитель нас встретил. Мы благодарим его, угу. да, мы благодарим его, что он к нам пришел. Попроси, чтобы наставник сделал наилучшим образом то, что тебе нужно для пополнения своего здоровья. Угу. Уже, уже в процессе. Угу. Замечательно. Расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь вообще? Сканирует э, хранитель и, угу. и восстанавливает. Да. Угу. Угу. Замечательно. Что надо убирает, что надо угу. добавляет. Очень хорошо. Пусть это произойдет должным образом, в полной мере. Mm Хорошо. Mm Замечательно. Попроси, пожалуйста, его, пусть он тебя просканирует еще раз. Не -hmm. осталось где-то что-то, то, что негативно будет влиять на тебя. В процессе. Угу. Замечательно. Давай спросим сейчас, я хочу узнать у наставника, угу. есть ли э, то место, куда нужно тебе еще попасть обязательно? Ну, можно в жидкое зеркало нырнуть. Угу. Давай, хорошо. Сейчас тут еще не закончили. Не торопись, пожалуйста, не торопись, чтобы все прошло в полной мере, чтобы все органы, <clears throat> все работало слаженно. Все. Угу. Замечательно. Мы благодарим его угу. и просим наставника отвести нас э, к жидкому зеркалу. На счет три вы окажетесь там. Один, два, три. Угу. Замечательно. Ну, все. Угу. Уже прошел, все нормально. Замечательно, хорошо. Нам еще надо куда-то сходить? Да не, можно сразу же, к Да? Замечательно. Нам понадобится помощь наставника сопровождением? Что? Да, да, да. да угу. Ну хорошо, давай попросим наставника, чтобы он нас сопроводил к твоему истинному я. Наставник нас сопровождает к твоему истинному я. И на счет три ты окажешься у своего истинного Я. Один, два, три. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Замечательно. Угу. Угу. Хорошо. Мы благодарим. Можем ли мы задать несколько вопросов? Да, конечно. Угу. Есть такая Валентина, которая не может погружаться. Вот может ли сказать, в чем это заключается причина от того, что не может погрузиться? Ну, сейчас смотрим. Угу. Пожалуйста. Можно руку? Угу. Слишком большая привязанность к э, результату. То есть, ну, Слишком этим, много ожидаешь? А, есть ожидание того, что будет что-то, что отлично от того, что есть сейчас. Угу. Но вся прелесть в том, что сейчас уже, то есть в этом моменте сейчас уже есть все. Угу. Понятно. То есть не нужно никуда переходить, не нужно э, менять. Ну, это концепция, что сознание оно меняется. Угу что есть какой-то другой мир или другое э, восприятие, изменение. Оно все, все едино, все в тебе, mm уже сейчас. Mm Понятно. Благодарю. А вот э, э, скажи, пожалуйста, а вот вообще заниматься регрессией вообще надо мне или это просто э, как бы самой лично для себя развиваться в этом направлении? Да, конечно. Если тебе это интересно, почему нет? Да, интересно. Угу. Хорошо. Просто очень хорошо. Ну, во-первых, это опять-таки э, есть необходимости, нет необходимости испытать это на себе. Угу. То есть ты считаешь, что если ты не испытала это на себе, то ты не можешь заниматься полноценной регрессией. Угу. Но такое. это не так. Угу. Я поняла. Угу. Благодарю. Спасибо. Вот хотелось бы задать вопрос про то, что не складываются <clears throat> личные отношения с мужчинами. Есть ли в этом э, какие-то кармические привязки? В чем причина? Ожидание надо от мужчин. Помнишь, я пришел, ты сказала, встречалась с одним, со вторым, точнее не встречалась, а назначала встречу. Угу. И они забывали да, просто. Да. А еще был такой, ну, во всяком случае, я почувствовал, а, состояние ожидания. То есть есть некий типаж мужчины, что мужчина должен быть вот таким вот, угу. именно для тебя. Да. Но на самом деле ты не знаешь себя. То есть ты не знаешь, что тебе нужно. Угу. И ты ждешь, ты живешь в ожиданиях. Ждешь. Э, жить в ожиданиях это значит жить в концепции. Угу. А концепция, она, ну, это иллюзия, ее нет, а ее не существует. Это навязано нам умом. То есть твой ум придумал для тебя какую-то концепцию, что мужчина должен быть такой-то, он должен быть такой-то возраст, он должен выглядеть так-то, он должен э, вести себя так-то. Э, но это не имеет никакого отношения к реальности. Угу, понятно, я поняла. А в личной жизни у меня вот появится такой мужчина? То есть, если я отпущу ситуацию... А ты хочешь? Да, хочу. А для чего? Ну, Бог-то создал нас, мужчину и женщину. Хотелось бы, чтобы человек был рядом, чтобы я ему была нужна, чтобы он мне был нужен. Подожди, <laughs> для, для чего тебе такая нужда? То есть, смотри, ты, получается, ищешь мужчину из нужды. Нет, не из нужды, но... Вот ты сейчас сама говоришь. Э, постарайся не воспринимать это как... Э, вот то, что я сейчас говорю, угу. находи резонанс в себе. Угу. Вот та информация, которая идет, сейчас транслируется, просто находи резонанс этого в себе, переключи на свои ощущения. Что ты ощущаешь внутри? Ну, сейчас тишина, покой, хорошо у меня. Выходит. Хорошо, отлично. Да. Теперь посмотри, для чего тебе нужен мужчина? С какой целью? Для жизни, чтобы радость какая-то была. Дети-то ведь выросли. Хорошо, какая радость? Радость общения. Тебе не хватает общения с, э, с окружающими? Но это общение другое, это общение более с близким человеком будет. А, что тебе мешает сделать других людей более близкими? Ну, есть люди родные, есть люди чужие. Вот. Они же все равно не станут такими близкими. А кто делает людей чужими или родными? Сами делаем кто. Сами делаем. Угу. Хорошо, понятно. Мы же сами себя э, ставим границы. Ну да. Ожидается операция. Как она пройдет? Не хочешь, да, до конца добить? Ну. <laughs> Бежишь. <laughs> Ничего. Э, ну, я по поводу мужчины хочу, надо просто отпустить ситуацию, то, что Господь даст, да, да, не даст, ну, значит, э, нет. То есть есть э, близкие люди, дети, внук, э, больше внимания им, уделя, им уделять, так. Подожди, Господь тут вообще ни при чем. Господь нас наделил полной свободой, и только мы можем решить, что то есть самый большой дар от Бога – это свобода. А само понятие свобода, оно, но ну, оно пугающе, правда. Mm. Это очень, очень пугающе. Потому что свобода, она предполагает все. Mm. То есть может случиться все, и ты доверяешься всему. А когда человек живет концепцией, иллюзиями, дети, э, пока вырастут дети, пока э, у меня будет то-то, э, пока я сделаю операцию, пока я состоюсь как там, женщина, как, как профессионал и так далее. То есть мы же не, мы, получается, не смотрим, идем по улице и не смотрим вокруг мы не воспринимаем. То есть подойдет к человеку, представь, подойдет к тебе человек, мужчина, неважно какой, и начнет с тобой вести диалог какой-то, что-то задаст. Ты его заинтересуешь, ты увидишь в его глазах интерес, что ты стала ему интересна. Или подойдет женщина, и ты увидишь в глазах ее интерес – есть разница? Ну, мужчина – это одно, женщина – другое. Ну, то есть ты… Смотря как, какие цели. <laughs> Смотри, ты, получается, сразу ставишь автоматический блок. А, женщина, значит, с ней ничего не получится. А, мужчина, ну, как вариант. И сразу включается внутренний такой этот угу. а, анализ. Угу. Так, вот такие-то, такие-то параметры, так-то, так-то, такой-то, такой-то. То есть не идет воспринятие того, какой он есть. А он подошел к тебе, и он проявил определенный интерес. Угу. Ну, то есть он тобой интересуется, и ты сама говоришь, что в твоем окружении много мужчин. Почему? Потому что ты им интересна. И они тебе интересны. Угу но тебе мешает э, нечто, что почему ты не можешь дальше идти в отношения. Потому что у одного так-то, у другого так-то. Да нет, скорее всего, мужчины инфантильные, они не, э, не проявляют себя первыми, а мне надоело уже не хочу, то есть вот быть на коне и с саблей впереди. Вот этого я уже не хочу. То есть пусть мужчина проявит себя сам. Хочу, не хочу. <laughs> Хорошо, смотри. А, когда тебе в глаза смотрит человек, ну, существо какое-нибудь там, да какая разница, собака, кошка, человек, а, возникает взаимоконтакт. Да. И там нет такого ощущения «хочу, не хочу». Ты просто, э, ну, ты, ты не размышляешь «хочу или не хочу». Оно просто идет. Ну, вот, вот, этот вот, вот эта связь, она идет. И ты смотришь внутренне, порыв какой-то. А, поступить так-то, так-то. Тебе внутренне хотелось бы поступить, сказать то-то, то-то, или сделать так-то, так-то или предложить что-то, что-то. Если ты актив, ну, в отношениях, почему нет? Почему ты э, прячешься от своей природы? Да, ты совершил, ну, у тебя были какие-то ошибки. Но это же не значит, что нужно э, ставить на своей природе крест и больше не пытаться. понятно. Здесь как бы дело не в попытках, а дело, насколько ты готова вовлечься, насколько тебе интересен э, человек. Угу. И неважно, мужчина это женщина. Просто насколько ты готова идти дальше. Если тебе надоедает, ну вот, не идет поток угу. от него. Видишь, видишь, он закрылся. Ну, какой интерес тебе дальше Ну, вот я про то и хочу сказать, то, что душа не лежит. Люди кругом, мужчины кругом хорошие, достойные мужчины, но душа не лежит. То есть вот прорыва души нет. Может быть, ты не даешь просто раскрыться? Ну, не знаю, может быть. Надо будет над этим вопросом подумать. Ну, то есть тут вопрос откровенности угу. с собой, прежде всего. Может быть, я просто в себе не уверена, что, допустим, вижу э, достойного мужчину и считаю, что я недостойна его. Бывает и такое, все правильно. Ну да, я согласна. Ну, хорошо, давай рассмотрим этот вопрос. А в чем твое недостоинство может быть? Недостоинство, ну, <laughs> возраст большой, то, что нет своего жилья, то есть э, нет там каких-то накоплений, нет. То есть вот человек, скажем так, вот с нуля. А живем-то мы э, в мире меркантильном, то есть вот и думаю, что вот у него там есть там то, и это пятое, десятое, а мне в противовес ему поставить, собственно говоря, нечего. Вот. Конечно, я понимаю, что это неправильно, что человека любит там не за дома, квартиры, машины, а человек нужен просто как человек, к которому душа э, лежит. Бывает такое. Обрати внимание на оценочный механизм. Угу. Как ты оцениваешь? Ты говоришь, ну то есть ты оцениваешь себя с другими. А, у других есть там возможности, возраст, э, финансы, квартиры, еще что такое. Угу. То есть ты смотришь на других. Но э, дело в том, что Бог нас наделил индивидуальностью. Вот такой, как ты, нет. Да. Не было никогда и не будет никогда. Ты уникален если человек нашел в тебе что-то, не машина, не квартира, там, не, не, не возраст, а вот, э, ну, вот эта искра пролетела, mm-hmm. и, и тебе интересно, и дальше идет. То есть это не такая вот искра, как мифическая какая-то. Просто видишь в глазах интерес и идешь дальше, дальше, дальше, дальше. То же самое. А, когда ты сравниваешь себя, вот это и есть самый такой, один из самых больших грехов. То есть ты сама себя, получается, да, э, я это понимаю. ограничиваешь. Да, я это понимаю. Я понимаю. Просто осознай свою уникальность. Тебе не за что себя э, сравнивать с другими. Ни к чему это. Понятно. Я благодарю за ответ. Все правильно. По поводу операции. Угу. Она пройдет нормально? Ну, конечно, надо делать. Угу. Конечно. Угу. Благодарю. Хотелось бы узнать еще по поводу денежного канала. Угу. Ну, деньги это всегда, это еще одна концепция. Угу. То есть э, э, деньги это следствие, следствие с твоего самовыражения. Опять-таки, нет нужды себя сравнивать с кем-то. Кому-то это досталось, у кого-то там наработано, это было много жизни и так далее то, что сейчас есть у тебя, оно есть уже. У тебя это никто не отнимет, и угу. ты, ты осознай, что ты самодостаточна. Угу. То есть сейчас ты живешь в достатке. Тебе не нужно э, там, задумываться о, о том, где завтра взять на кусок хлеба, там, идти. Но это опять-таки я говорю через сравнение. Угу, я понимаю. Но это описывает твою самодостаточность. Угу. То есть у тебя есть все, все возможности для того, чтобы творчески реализовываться. Да, у меня есть, правильно. Ты уже самодостаточна. Ты есть Бог. Это не богохульство, это угу. э, возвеличивание и не возвеличивание своего эго, а то, то есть Бог, Он проявляется через тебя, через меня, через других людей. И как, ты, как только ты начинаешь на это обращать внимание, начинаешь реализовываться в этом, возникает и денежный поток, потому что, ну, это как само собой разумеющееся. Угу. Твори то, что тебе нравится, то, что по сердцу. Хорошо, благодарю. Хочешь, занимаешься регрессиями, хочешь, занимаешься массажем. Вон у тебя какие горячущие руки. Угу. Муж реально донор. Да, я знаю. Можешь лечить людей. Ну, когда ты осознаешь свою самодостаточность, из тебя это будет переть просто. Угу. Ну, э, каждая клетка, каждый там, все твое существо будет просто переть. Э, для того, чтобы выразиться. И это никоим образом не через там, эго и так далее. Хотя через эго тоже его нужно пройти. Ну, почему мы должны отрицать свою а, природу? Ну, эго это тоже мы. Ум тоже мы. Почему? Откуда это разделение? Хорошо, благодарю. Еще такой у меня вопрос. Вот. А у меня вообще свое жилье будет отдельное от сына, от дочери? Или мне все-таки надо остаться жить э, с кем-то одним из них? Как правильно поступить? Но ну, а внутренне ты, ты ведь хочешь жить а, ну, как отдельно от них? Да, внутренне да. Ну, значит, будет. Угу. Просто не заморачивайся на этом. Угу. Вообще-то ты сейчас уже живешь. В самодостаточности, еще раз говорю. Угу. И отдельно, в принципе. Дети так, на, наездами приходящие, э, уходящие. Ну да. У каждого своя жизнь уже. Да, все правильно. И не то чтобы сейчас уже пора начинать жить своей жизнью. Э, это немножечко вот прямо сейчас пора. Все уже. Некуда откладывать, не на что. Время пришло. Здесь и сейчас. Начало жизни. Ты уже живешь. Наслаждайся тем, что есть уже. Начинай творить через это. У тебя абсолютно все есть для того, чтобы творить, наслаждаться жизнью, знакомиться, общаться с интересными людьми, ходить на какие-то ну, интересные мероприятия, там знакомиться. Зачем ограничивать себя чем-то? У тебя есть все для этого. Хорошо, благодарю. Так, ну, у меня вопросов больше нет. Я благодарю. Твое истинное я.